तपाईँहरूलाई साइमन राई युट्युब च्यानलमा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म साइमन राई र full online digital marketer since two thousand एटिनबाट आफूलाई चाहिँ म एउटा अनलाइन एन्टरप्रेन्यर्स भनेर इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु र कतिजना साथीहरू ट्रेनिङ ग्रुपको हुनुहुन्छ र कतिजना साथीहरू चाहिँ अपकमिङ मेरो ट्रेनिङहरू एटेन्ड गर्नका लागि तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने लेट्स बिग वेलकम गर्न चाहन्छु र मेरो युट्युब च्यानललाई जति पनि साथीहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच विशेष गरेर तपाईँहरूको लागि नै मैले भिडियोज प्रड्युस गर्दैछु र अब अनलाइन एन्टरप्रेन्यर अथवा एन्टरप्रेन्यर जर्नीमा अगाडि बढ्ने साथीहरूले पनि चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ मिस गर्नुहुन्न भन्ने मैले चाहिँ प्रमिस गर्छु र आज पनि सदा चाहिँ एउटा विशेष टपिक्समाथि म तपाईँहरूसँग एकदमै छलफल गर्न गइरहेको छु एकदमै युजेबल टपिक्स छ अन्तिमसम्म तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ किन भन्दाखेरि एकदमै युजफुल एउटा एन्टरप्रेन्यर्सको लागि चाहिँ युजफुल टपिक्स म तपाईँहरूसँग लिएर आएको छु सो आजको ढिलो नगरिकन मेरो टपिक्सतर्फ तपाईँहरूलाई टपिक्सतर्फ लान चाहन्छु र त्योभन्दा अगाडि यदि मेरो युट्युब च्यानल अझ सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने आज आज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र अन्तिमसम्म चाहिँ यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफमा यो कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र द टपिक्स इज एउटा सक्सेसफुल अनलाइन मार्केटर्सको ड्युटिज एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटिज के के पर्छन् म तपाईँहरूलाई लगभग दसदेखि बाह्रवटा पोइन्ट्स दिनेछु र यो पोइन्ट्स यो रुल्सलाई तपाईँहरूले लेखेर आफ्नो वालमा पनि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो त्यो कारणले गर्दा what is the duty and responsibility of a successful online marketers number one भनेको चाहिँ Uh, marketers know all clients are not right clients you know हामीसँग अनलाइन मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा काम गरिसके पछाडि हजारौँ कस्टमर्सहरू ट्राफिकहरू कनेक्ट हुन्छन् र त्यसमध्ये हामीले फिल्टर गर्छौँ होइन र एउटा सक्सेसफुल अनलाइन मार्केटर्सलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कि सबै क्लाइन्ट चाहिँ राइट क्लाइन्ट होइन सो अभियसली होइन डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको डिफ्रेन्ट चाहिँ सोचाइ डिफ्रेन्ट मानसिकता कन्सेप्ट भएका मानिसहरू चाहिँ हामीसँग कनेक्ट हुन्छन् सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ all clients are not right client भनेर चाहिँ एउटा सक्सेसफुल अनलाइन मार्केटर्सलाई थाहा हुनुपर्छ र second is they are in genuine helping mode you know जुनै पनि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकले अर्कालाई सक्सेस गर्छु एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्छु भनेर नै अगाडि बढ्ने हो र अनि मात्र चाहिँ सक्सेस हुन्छ मान्छे कोही पनि व्यक्ति एक्लै बढेर माथि पुग्न सक्दैन you know Alibaba dot com आज किन सक्सेसफुल छ यु नो अलिबाबा डट कमले चाहिँ टेन मिलियन्सभन्दा बढी साना इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ मेन्टर गर्छ so that's why Alibaba dot com आज छ वर्ल्डको रिचेस्ट कम्पनी भन्थे सो त्यो कारणले गर्दा एउटा अनलाइन मार्केटर्समा पनि चाहिँ एउटा जेन्युन हेल्पिङ मोड चाहिँ हुन आवश्यक छ you know second topic second second points र third point they study more they research more they do more you know एउटा सक्सेसफुल अनलाइन मार्केटर्समा यो हुन आवश्यक छ कि you have to research more if you are online marketers you have to research more whether in a podcast whether you search in a google whether you search in youtube whether you search in some uh, pdf files होइन तपाईँले सर्च गर्नुपर्छ होइन स्टडी गर्नुपर्छ अनि ती कुराहरूलाई होइन डिफ्रेन्ट बुक्सहरूलाई डिफ्रेन्ट पिडिएफ बुक्सहरूलाई ए बुक्सहरूलाई होइन अनलाइन भिडियोजहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न आवश्यक छ र तपाईँले त्यो कुराहरू हेरेर मात्र चाहिँ हुँदैन त्यसलाई चाहिँ you have to do it you have to implement it you know so they research more they study more and they do more so if you are an online marketer you have to research more you have to um, learn more you have to study more and you have to do more than others अरूभन्दा सो त्यो नै छ र फोर्थ पोइन्ट भनेको चाहिँ they are a great story teller you know एउटा अनलाइन मार्केटिङ क्षेत्र मात्र नभएर चाहिँ जुनै पनि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने if you are a leader you have to make a great story है पेन्सन एउटा छ who is a Asian online marketers होइन अनलाइन मार्केटर है मलेसियाको हुनुहुन्छ उहाँको एउटा बुक छ त्यसमा उहाँले के लेख्नु भएको छ fact to tell story to sell same thing you know online marketing इन्डस्ट्रीमा मोस्टली चाहिँ आफ्नै स्टोरीलाई again and again they are pitching they are presenting very effectively which encourage which in inspire lots other more people you know so त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ फिफ्थ पोइन्ट हो र यो कुरा अनलाइन मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा मात्र होइन तपाईँ चाहे वर्ल्ड कप पिक लिडर्सहरूलाई हेर्नुहोस् महात्मा गान्धीलाई हेर्नुहोस् एउटा माथर माथर लुथर किङलाई हेर्नुहोस् होइन नेल्सन मण्डेलालाई हेर्नुहोस् है ओबामालाई हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिग अब्राम लिङ्कन जस्ता व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस् they have a great story र एज अ वर्ल्डको लिडर भनौँ न रिचेस्ट पर्सनको ब्याङ्कहरूको रिचेस्ट कम्पनीहरूको सिइओको चाहिँ स्टोरी नै हेर्नुहोस् स्याकमा गयो हेर्नुहोस् होइन सो कति इन्सपायरेबल स्टोरी छ है अमेजन डट कमको चाहिँ जे पेजेसको हेर्नुहोस् great story you know so त्यो कारणले गर्दा they are a great story teller र number seven point they believe in team work they believe in team work यो छ कि कुनै पनि जुनै पनि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा टिमवर्कमा चाहिँ बिलिभ गर्न आवश्यक छ विशेष गरेर अनलाइन मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा विशेष यो रहन्छ कि चाहिँ if you are in online marketing industry तपाईँले चाहिँ टिमवर्कमा बिलिभ गर्न आवश्यक छ र यसले चाहिँ स्ट्रङ बनाउँछ तपाईँलाई सो सो यो पनि एउटा सक्सेसफुल अनलाइन मार्केटर्सको ड्युटिज र रेस्पोन्सिबिलिटिज हो they believe in teamwork they test different platforms means they test different platforms एउटा अनलाइन मार्केटर्स भइसके पछाडि चाहिँ एउटा कुनै एउटा सीमित प्लेटफर्म्समा मात्र सीमित रहनुहुन्न होइन whether am trying different platforms होइन इन्स्टाग्रामको ट्राई हुन्छु मैले चाहिँ लिङ्कडिनको ट्राई हुन्छु युट्युबको ट्राई हुन्छु ब्लगिङको ट्राई हुन्छु र म कतिपय प्लेटफर्म्समा सक्सेस पनि छु है सो त्यो कारणले गर्दा त्यो कारणले गर्दा successful online marketers test different platforms you know so यो छ र number eight point they are a great listener है विशेष गरेर सेल्स ट्रेनिङ ट्रेनिङ्स अभियसली पनि सेल्स ट्रेनिङ्सको विषयमा म अपकमिङ भिडियोजमा बनाउनेछु विच इज है सेल्स ट्रेनिङ कति महत्त्वपूर्ण छ र सेल्स ट्रेनिङ चाहिँ कति चाहिँ युजेबल एउटा नर्मल मान्छेको लागि पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ अपकमिङ त्यो ट्रेनिङ पछाडि नै तपाईँहरूले चाहिँ रियलाइज गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर पनि एउटा सेल्स ट्रेनिङ एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है सो त्यसमध्ये पनि एउटा ग्रेट अनलाइन मार्केटर्स भइसके पछाडि एउटा सक्सेसफुल अनलाइन मार्केटर्स भइसके पछाडि चाहिँ उसको ड्युटिज उसको रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको चाहिँ एकदमै लिसनिङ उसको लिसनिङ गर्ने क्षमता सुन्न सक्ने क्षमता पनि एकदमै हुन आवश्यक छ सो यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो number eight all marketers are futuristics why किन भन्दाखेरि जति पनि एउटा अनलाइन मार्केटर्स भइसके पछाडि फ्युचरलाई चाहिँ सोचेर फ्युचरलाई चाहिँ हेरेर नै अभियसली उसले चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट र सर्भिस चाहिँ प्रमोट गरिराखेको हुन्छ so all marketers are futuristics म चाहिँ भन्न चाहन्छु होइन फ्युचरिस्टिक्स हुन्छन् उनीहरू चाहिँ फ्युचरमा के हुन्छ भन्ने यसको हुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ नै अगाडि बढिराखेका हुन्छन् नम्बर नाइन पोइन्ट भनेको चाहिँ they believe what they promoting होइन they believe what they promote so जबसम्म तपाईँ एउटा प्लेटफर्ममा छिरिसक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्लेटफर्मप्रति चाहिँ ट्रस्ट गर्नुहुन्न बिलिभ गर्नुहुन्न कन्फिडेन्ट तपाईँमा आउँदैन भने तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्न जब तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्न you will not get sales so त्यो कारणले गर्दा they believe what they are promoting so if you are doing some stuff or if you are promoting some stuff in online marketer you should believe on your product or your service so त्यो कारणले गर्दा एउटा सक्सेसफुल अनलाइन मार्केटर्सले चाहिँ बिलिभ गर्नुपर्छ अनि कन्फिडेन्ट आफ्नो प्रडक्टमा हुनुपर्छ अनि मात्र उसले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सेल्स गर्न सक्छ नम्बर टेन भनौँ फाइनली फाइनली लास्टमा छौँ र युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज इफ यु लाइक है मन परिराखेको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् फेरि पनि म रिक्वेस्ट गरेँ र नम्बर टेन भनेको चाहिँ दे आर कन्सिस्टेन्ट है वर्ल्डको सक्सेसफुल अनलाइन मार्केटर्स हेर्नुहोस् है वेदर क्यारबी whether Dan Lok whether Grant Cardone whether Tai Lopez whether pension they are updating consistently every day every day they are growing growing growing so you know they are consistent so त्यो कारणले गर्दा तपाईँ पनि प्लेटफर्म्समा हुनुहुन्छ भने चाहिँ please you have to be a consistent you know धेरै कुराहरू छन् धेरै वर्ड्सहरू छन् अभियसली हामीले सेयर गरेका छौँ होला सो त्योभन्दा तिनीहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् बट एउटा कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा तपाईँ लागिसके पछाडि चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुन अत्यन्तै आवश्यक छ तपाईँको रिजल्टको लागि सो तपाईँहरूलाई म यो नै भन्न चाहन्छु है सो आई थिङ्क यो वर्ड्सहरू अति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको लागि यदि इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने र नेक्स्ट भिडियोज अभियसली म तपाईँहरूको लागि ल्याउने छु यदि मन परेको खण्डमा फेरि पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानललाई र नेक्स्ट भिडियोज सुन म ल्याउने छु आज मैले विशेष गरेर फिजिकल एन्टरप्रेन्यर वर्कसपहरूमा म बिजी छु सो त्यो कारणले गर्दा पनि लेस भिडियोजहरू आइराखेको छ र यु नो ने यो नेपालमा विशेष गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै एकदमै चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू प्लेटफर्म्सहरू नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले अनलाइन प्लेटफर्म्सहरू क्रिएट गरेका छौँ हामीसँग चाहिँ काम गर्न सक्नुहुनेछ step by step Nepali version ट्रेनिङमा आफैले दिएको छु र इङ्ग्लिस भर्जनमा चाहिँ इज वान अफ बिसेस एउटा लङ एउटा लङ रेन्जमा चाहिँ रन भएको twenty one years more than एउटा सक्सेसफुल कम्पनी हामीसँग चाहिँ छ र यो प्लेटफर्म्सले चाहिँ डिफ्रेन्ट इङ्ग्लिस भर्जनमा एकदमै युजेबल होइन फ्युचरमा युजेबल ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिराखेको छ र यो ट्रेनिङसँगै यहाँ प्लेटफर्म्स काम गर्ने प्लेटफर्म्सहरू पनि रहेको छ सो यहाँहरूलाई यति नै भन्दै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु नेक्स्ट भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई थ्याङ्क यू